La première fois, j'avais deux ans, ouais. Ouais, j'ai vu un être vivant, je l'ai tué, ouais. ouais. Quoi Ouais, ma propre mère, ouais. arrêtez pas de parler, blablabla, gna gna gna, tiens, tiens. Ouais. avec des ciseaux, ouais. Ah, j'aime ça, les ciseaux, ouais. Bah, quand ça bouge, c'est que c'est vivant. Ouais. Alors arrête de bouger. Ouais, ça va mieux, ça va mieux, là. C'est quoi, c'est de l'huile de bagnole Ouais. Ah, mais ne respire pas, qu'est-ce que tu fais Ne bouge pas. Voilà. Quoi C'est fini là, non On peut couper